Hello, mi ¿Eh? nombre es Gustavo. Quieres estar voz, como yo. <laughs> Re sé mm. hacer esto. Número 1, hacer 69 abdominales. Número 2, hacer 15 estiramientos de pierna. Número 3, hacer esta chingada. Mm esto mil veces al día. Y no mil veces al día. Francia. Únete a los iluminados para estar tan mamado como yo. Ok. Hello. Oh. I'm Gustavo Frick. <laughs> Gustavo Frick versus Toy Maguire, ¿ves? <laughs> <laughs> Tremenda te le gustó. <laughs> A la mierda esto. <laughs> ok, guerra.